nari umudamu ufite umutware mhm. biba ngombwa ko umutware wanjye aza kwitaba imana mu kuza kwitaba imana naje gushiduka nyine ndi mu muhanda ndi indaya mu muhanda ariko akaba yaritabye imana nsigiye abana babiri mhm. kandi noneho ikindi maze kuba indaya nyuma ya naje kubona ubuzima ndimo butanshimishije nkavuga amana kuko ubu nanjye nzabona amafaranga nkore niteze imbere nabona umuntu ujya gusenga nkabona yavangiwe nari yandaya irwana nari yandaya isambana nyine n'uwo mbonye wese ariko umugabo wanjye nubwo mvuga ngo yitabye imana yari yaransigiye ikibazo cy'ubwandu yari yakwanduje eh, ariko mu kujya mu buraya nta muntu ntabwo nigeze nkoreraho ngo mbone n'umugabo ari wese mvuge ngo ndakoreraho nambaraga puridanse uwo tworaga wese namwibutsaga puridanse hakaba ubwo adashaka kuyambara njye nkamwumvisha ko ndi muzima ariko nkabasha kubona puridanse aho muri hagiye hatandukanye abari iburengerazuba iburasirazuba amajyaruguru amajyepfo mwese turabasuhuje ndetse no mu mujyi wa kigali ndetse namwe ba diaspora bari hanze y'u rwanda ariko mwumva ikinyarwanda turabasuhuje cyane yes nk'uko mubibona rero kuri uyu munsi twabazaniye umumama mwiza mm. <laughs> yes mwiriwe neza mm, ndagira ngo yegereze noneho mikoro kugira ngo tubashe kumvikana neza cyane mm. turi kumwe n'umutumirwa kuri uyu munsi wifuje kudusangiza ubuzima bwe bwa buri munsi mm. turabakiriye neza muraho muraho neza umeze neza mm, tumeze neza <laughs> yesi nk'uko mubibona rero ni umumama mwiza rwose yesi mbere y'uko dutangira wari umeze uteze ndaho biracamo mm. biracamo rwose watangira wibwira abadukurikiye ngewe nitwa uwineza salama ndi umama w'abana babiri yego uri mm. umumama w'abana babiri mm. utuye he ni kagari ka musezero muri gisozi yesi mhm. wifuje ko watanga ubuhamya bwakubaka mm. benshi kuko burya ubuzima uyu munsi buba ari bwiza ariko ejo bukagenda nabi cyangwa bukaba ari bwiza ejo ariko nyamara ejo hashize nanone bwari bubi ubu ngubu ubuzima bubaho bumeze bute ubu ndabona nta kibazo bumeze neza mm, urebye uko mbere byari byifashe ubu bimeze neza yesi mbere byari bimeze nabi mbere ntabwo byari byiza hmm. mm. muri make se watubwiye byibura ukadusangiza kuri ubwo buzima kuko uko biri kose umuntu wifata akavuga ati ngewe ubuzima bwanjye ndashaka kubushyira ko hanze abantu bamenye uko ibintu bimeze ibintu bishobora kubesipira bishobora kubafasha muri rusange ni ibingibi ngewe mm. hmm. ikintu ushaka gusangiza Mm. abantu bose baba bari kumbona mm. nuko icya mbere nari um, umudamu ufite umutware mm-hmm. biba ngombwa ko umutware wanjye aza kwitaba imana mu kuza kwitaba imana naje gushiduka nyine ndi mu muhanda ndi indaya mu muhanda ariko akaba yaritabye imana nsigiye abana babiri mm. kandi noneho ikindi maze kuba indaya nyuma yabwo naje kubona ubuzima ndimo butanshimishije nkavuga amana kuko ubu nanjye nzabona amafaranga nkore niteze imbere nabona umuntu ujya gusenga nkabona yavangiwe ameze nk'uwavangiwe hmm. ariko nanjye sinzi ukuntu imana nanjye yanyibutse mbona umushinga bita umwiza rwanda umwiza rwanda eh, umfatira umwana ni ukuri kwiga byari bigoranye narihiraga umwana umwe undi simurihirire kandi biga ku kigo kimwe mhm, mbere y'uko noneho tugera aho ngaho mm. ese byari bimeze bite icyo gihe cya mbere y'uko umushinga ubanza kuza kuko uko biri kose umushinga niwo watumije hari byinshi bihinduka ku buzima bwawe mm. nari yandaya irwana nari yandaya isambana nyine n'uwo mbonye wese ariko umugabo wanjye nubwo mvuga ngo yitabye imana yari yaransigiye ikibazo cy'ubwandu yari yakwanduje eh, ariko mu kujya mu buraya nta muntu ntabwo nigeze nkoreraho ngo mbone n'umugabo ari wese mvuge ngo ndakoreraho mhm. nambaraga puridanse uwo twahoraga wese namwibutsaga puridanse hakaba ubwo adashaka kuyambara njye nkamwumvisha ko ndi muzima ariko nkabasha kubona puridanse mhm. ibyo cyo naho narwanye n'icyo nkomeza kunywa imiti ndayikurikiza neza ariko nyuma yabwo nibwo najyaga mbona kwiga kw'abana kwanjye bigoye n'ayo mbonye nkayanywera n'ayo mbonye nkayategamo moto najya guhaha ntibivemo mm. abana banjye bakarya rimwe ku munsi ngatekera rimwe na nijoro rimwe na nijoro ntibinabahaze nimugoroba icyo gihe ni ukuvuga ngo wabanaga n'abana mu nzu ukora ako kazi yego kandi nkodesha shamburete eh. mm. ni ukuvuga ngo wakodesha agashamburete akorezanamo n'umuntu kandi n'abana bahari icyo gihe abana bari bafite nk'imyaka ingahe icyo gihe umuto yari afite icyenda umukuru afite icumi hmm. mbaza ngo nabigenzaga gute rero nabonaga haje nk'umugabo telefone isonnye umwana nkamugana igenda kwa runaka ujye kureba filime y'ubukwe nkaba nabivuganye n'uwo mudamu cyangwa se nkamutuma nk'irindazi ku muhanda uwo mudamu we yari abizi ko ukora ako kazi eh, yabaga abizi yari umuturanyi yego abana bikaba ngombwa ko batamenya ibyo ari byo wenda ashobora kuba barabimenyaga ntibabe babimbwira ariko hmm. ntago nabikoraga mu maso yabo nyuma yabwo kwishyura inzu ishuri nyine bikajya bigorana kwishyura n'inzu nabwo bikagorana ariko aho naje kumenyana n'umwiza rwanda hari icyo wamfashije hagati aho ngaho icyo gihe abana bawe uwo wari imyaka icyenda yarigaga mm, yarigaga mhm. undi nawe yiga iwe yari afite imyaka ingahe icyo gihe eh, ni ukuvuga ngo umwe afite icumi undi afite icyenda mm. ari nabo bana basizwe n'abapapa wabo eh, ariko ubu ngubu ubu mm. tuvugana umukuru afite cumi n'umwe umutoya afite icumi oh, ni ukuvuga ngo wacemo igihe kingana iki papa w'abana atabarutse hashize imyaka itanu apfuye oh, hashize imyaka itanu mm. ni ukuvuga ngo ubu buraya wabimazemo igihe kingana gito kuva yitabye imana nibwo nahise ntangira kuba indaya mu muhanda nsobanuye ngo kuva ubwo wamazemo nk'imyaka itanu eh. ugereranyije mm. yesi dukomeze dusangize kuri ubwo buzima ubwo rero mm. muri ubwo buraya bwanjye nahuraga na mudugudu mm-hmm. nkamukwepa yambona ati sarama ataha bikanga nkarara n'abagabo tunywa byeri mu kurwana n'isarama mm. mbese ariko hacanga abantu basenga nkumva nshatse gusenga ariko nabo nkumva mbivuyemo kubera mm. inzoga mm-hmm. ni ukuri nyuma yabwo sinzi ukuntu nagiye gusengera muri betesida kwa rugamba hano ku gisozi eh, mm. numva ibyiza byo mu rusengero bavuga mu byiza bya korari bavuga mbese barabwiriza numva ndishimye ndavuga mbonyeho nzajya nsengera cyane ko navukiye mu bayisilamu i rwamagana ya mbere y'uko icyo gihe wakoraga ka kazi cyangwa wari warakavuyemo icyo gihe ujya gusengera betesida nari nkiri mu buraya wari ukiburimo mm. yego nyuma yabwo ubwo maze kubona ibyiza byo mu rusengero mm. ndagaruka ndavuga ko semana yewe reka njya mbikana bitanu mpawe mbishyire mu kibina ubu nduma muzwi muri gisozi ko mba mm. mu bibina cyane nkajya ntanga igihumbi bine nkabijera ariko kwishyura minerivare y'umwana mhm. bikanga nkishyurira umwe undi ntiyishyurirwe icyo gihe nabwo wakoraga ako kazi eh, ubwo mhm. umwana umwe yazana birote undi akamwati mama kuki ngewe ntazana birote ni nta bushobozi nabonye bwo kwishyurira mm. umwana akababara bikantera agahinda mu mutima nkajya kwinginga ku ishuri ko nzishyura ariko bikanga ubwo aho bagereye aho baje kutubabara bavuga ko kwishyura mituweli kwishyura ubu ngubu ari igihumbi hmm. magana cyenda mirongo irindwi n'atanu hmm. numvise binyoroheye nyuma ya bwo nza gukubitana n'umwiza rwanda hari umuturanyi wambwira ati ko bari kwandika abana b'abakene nta kuntu wajyayo hmm. yewe ntabwo banyemera ndi umusinzi indi n'indaya kandi mudugudu anzi Mm. sinzi ukuntu nabegereye mbabwira ubuzima bwanjye mbabwira uko mbayeho n'uko umugabo yitabye imana mva baranyakiriye ni ukuvuga ngo umugabo yitaye imana ntabwo abaga muri uwo mudugudu ntabwo nawubagamo nabaga ku gisozi nabaga ku gisozi ku kagari ka musezero mm. ubwo mbonye bincanze bamaze kumfatira umwana narategereje ariko kwishyurira umwe umwe namwishyuye iki gihembwe undi azishyurirwa ikindi mm. bikancanga nyuma bamfatiye umwana mu mwiza rwanda barampamagaye ati umwana yabonye umuterankunga icyo gihe ni ukuvuga ngo umudugudu warakwemereye uravuga ati tukwemere kukwandikira umwana eh, ati turamuzi hmm. ubwo urumva nari narimukiye muri kinyinya yego umudugudu wa kadobogo mm-hmm. ku mudugudu arambwira ati mwana wanjye dore warananiye mu muhanda ariko salama nsigaye nkubona mu rusengero hmm. rwose komerezaho nukomerezaho ni uko nta n'utaza kugira icyizere hatari ku ngubu ntabwo wagera ngo ubwire umuntu ati umwana araburaye mm-hmm. kabure no kutakumva mm-hmm. ni ukuri narakomeje ndumva n'abaturanyi bamba hafi cyokora muri iyo minsi bamaze kumfatira umwana baje kumpa amafaranga ya minerivare y'umwana n'ibikoresho n'imyenda y'ishuri mm. n'ibikoresho bisanzwe byo mu ishuri ku umwana arariga ariko urumva si we narihiriye gusa mhm. nahise nirukanka njya kubaza ku kigo yigaho ikirarane mfite cya wa wundi ntajyaga nishyurira yego ku kigo barambwira ati leta yabikuyeho ati rwose humura nta kirarane ufite cy'umwana oh, ni ukuvuga ngo none igihe cyose wabayeho utishyura mm. leta yahise ikuraho bya birarane byose biba zero eh, nagiye kubaza ku ishuri ngira ngo ko numva nangize amahirwe yo kuba bose barihirirwa yego mbajije ku ishuri ngo bandebere muri sisiteme ntongera kwishyura umwana umwe kandi nabonye wenda ya babiri hmm. barambwira ati leta yabikuyeho ati ibyo birarane humura ntabyo ufite ahubwo genda wishyure magana cyenda mirongo irindwi n'atanu ya buri mwana naragenda wa wundi ubu mfite icyizere cy'uko nawe azacyura biroti ubwo rero nyuma ya bwo narisobanukiwe baje kumpa amafaranga baje kumpa amafaranga hmm. ya kovide yego bamaze kuyampa bitewe n'ubuzima nyine wenda nabo bambonagamo hmm. ntago nayanywereye noneho icyo gihe kuko wari utangiye kujya usenga ntabwo agiye mu kabari eh, ntago nayanywereye yego ahubwo naragenjya mu nzu ntimana Hmm. ndayakoresha icyayi amafaranga kandi nabwo nyakoze ari menshi nabaho ibihumbi ijana icyo gihe nibwo wari ukoze ku mafaranga yawe uvuga ko ari ayawe eh. menshi nyabika munsi y'uburiri ndavuga ngo hatagira umuntu untwarira aya mafaranga cyangwa ajya kuyanywera yego mfite umwana bita reponse niwe uri mu mushinga yarambwiye ati mama aya mafaranga warayasengeye mama urayabonye mbabara ushake nawe icyo gukora abana twigana bambwira ko mama ari indaya ariko mama nkubone byibuza uri gukora yego ubwo naragiye nshaka uwo reponse niwe mukuru mm, ni nawe uri mu mushinga yego naragiye negera umudamu inshuti yanjye beretwari mm, ndamubwira nti nakora iki kuri inshuti yanjye mm. umudamu arambwira ati nanjye ncuruza mu gakinjiro ese wansanga nkakwigisha ah, ndamubyemera ariko aya mafaranga akiri munsi y'uburiri yego ninyashyira kuri mobayiro mani ndabikuza ndi mu kabari hmm. ariko aguma munsi y'uburiri hmm. ngeze mu gakinjiro umudamu yarabinyigishije anyereka uko arangura numva ndanyuzwe arambwira ati maze ndabona uri na capu cyane uziranye n'abanyagakinjiro cyane hmm. uzaze nkwerekere uzakora icyo gihe wari ukiba mu nzu ya shamburete nari nkiba mu nzu ya shamburete yego noneho uwo mudamu arambwira ati rero numara kumenyera hmm. nzakwereka buryo ki wajya utereta n'amasoko ni sawa naragiye ngezeyo ambwira ko ikibanza ari ibihumbi cumi na bitanu cyishyurwa hmm. icyo kibanza nishyuye amezi abiri ibihumbi mirongo itatu hmm. ndeba n'inzu nabagamo ya shamburete ko iteye umujinya ruvuga ntimana ndashaka kujya mu nzu nini ariko se ninyakoraho ntari bubahiye nta gishoro mbonye muri bya bihumbi ijana eh, mbona ntibivamo ubwo ahita anyigisha ko bashora nyine amafaranga bajya kurangura muri adarwa yego eh, ubwo ndi umumama ucuruza amadeshe y'imbaho muri aparwa uri umumama ucuruza amadeshe y'imbaho muri aparwa ubu ngubu eh, ubu ngubu yego mu kugerayo rero habayeho iki habayeho isoko ryo kuri oriyoni sikuru ni ishuri rya oriyoni sikuru riri hano ku gisozi iryo shuri bashakaga umuntu ugemura y'inkwi zitekera abarimu hmm. ni ukuri mu badamu dukorana ni abashije gutsindira iryo soko ubwo rero ni ukuvuga ngo batwara inkwi buri mu gitondo bakayanyishyura ku kwezi eh. noneho hagati aho ngaho hmm. urumva ko ibintu byabaye mu buryo bwihuse hmm. ibyo byose byabayeho ari uko uvuye muri ako kazi kugira ngo ubuzima bubone butangiye kugenda neza mm, navuye mu buraya mbona hari icyo mpindutseho mhm. ishusho ya kera muri icyo gihe cy'ako kazi ukora ako kazi mm. yari imeze iti hmm? yari imeze nabi hmm. aho nacaga bambwiraga ko ndi indaya aho nacaga nogosheshaga inyogosho zitandukanye aho nacaga naringayitse ngayitse hmm. ariko pe umwiza rwanda wambaye hafi nanjye umpesha isura dore nsigaye nambara nk'abamama nsigaye eh, nambara nk'ababyeyi nanjye nkumva ndishimye za miri mm. ntazo nkibuka byibura n'umwana wawe yakubonye n'umwana wanjye aca ku kibanza ajya mu gakinjiro ku ishuri niho yiga mm. iyo avuyeyo nkiri mu kazi muhereza amafaranga ni mwana wa genda uteke iyo mvange nze turye nataha kare nkatekera abana banjye kugira ngo babashe gukora homework mm. ariko ndashimira ndashimira abantu bose bari kundeba ko nanjye numva ndi mu babyeyi ariko sinabiyumvagamo mbere ni ukuvuga ngo kera ntiwiyumvaga ko uri umubyeyi wapi numvaga ntari umubyeyi rwose ni uguheruka narabyaye ahasigaye nkumva hmm. nta bindi nyine nkumva ibyanjye ari uguhora mu nzoga kwambara mini hmm. kunywa byeri mbese nkumva ko ngomba kubinywera kuri kontwari hmm. ariko ubu ubu nibera mu bintu by'imana niba ngize imana nkacuruza bikagenda icya cumi ngomba kugitanga mu nzu y'imana ni ukuvuga ngo uko biri kose hari ikimaze guhinduka mm. hari ikimaze guhinduka umuntu ukubonye rwose uko biri kose arahita abona ko ari umumama mwiza mm-hmm. wihaye amahoro <laughs> wihaye amahoro mm. eh, ni ukuvuga ngo hari igihe kibaho ukabona ko imana isubiriza igihe ubu iki nicyo cyari igihe cyawe mm. ni ukuri pe n'icyo wabwira ku muntu wundi muri rusange ukiri muri ya mirimo wakoraga ese cyangwa ubona inshingano yari afite zitamworoheye icyo namubwira ni uko yava mu byo arimo niyo nama namugira mhm. akagarukira imana kuko ntuzi isaha yawe ukagarukira imana ugakora ibidakojeje isoni ugashaka icyo gukora haregaye n'umuntu ukora ubwo buraya hmm. wagira n'amahirwe niba ari bitanu ubonye ukabika igihumbi wenda ndi ukayakoresha mu bisanzwe ya mafaranga aratinda akagwira ugashaka icyo gukora icyo nagira inama ku bantu bakiri muri uwo muhanda nuko bawuvamo kuko gusambana ugasohoka buwate ugakubitana na polisi hmm. ninde wafunzwe niwe ninde wakubiswe ni wowe ninde wuzuye ibikomere ni wowe hmm. oya inama nabagira ni ukuvamo none se ubundi amafaranga yo mu burayi araramba ntabwo hmm. mm. hari igihe unayabona agahita agushyira mu ntoki ukayoberwa uburyo ki agiye ukagurira abagabo <laughs> nawe ukigurira eh. mm. ariko njye nta mugabo najyaga mpfa kugurira baranguriraga cyane <laughs> rwose baranagukundaga cyane eh. mm. kandi n'ubu bari kubimbaza ibanga wakoresheje n'iriya indi ubikubaza nk'ubu ngubu ni abagabo nyine bari inshuti zanjye abo bazaga mm. cyangwa byibura bakubonaga muri rusange n'abambonaga abo twahuraga muri buwate bamamaga ati ko utaje kubyina mm. bigira nimugoroba nkumva rwose reka reka nkabwa ntihoya mm. naragabanyije umuvuduko nari mfite ni ukuvuga ngo ibyo bihe bya kera ntabwo ujya ubyiyibutsa ntabwo njya mpfa kubyibutsa ni iki kikubashisha gutuma wumva ubuzima bwa kera n'ubw'ubu ngubu uburyoshye ari ubu ngubu uburyoshye ni ubu ati ubu iyo mvuye mu kazi niba ari bibiri wenda nacuruje yego ndamenya ngo ndarya igihumbi ikindi gihumbi gishyira abana tujye ndarya igihumbi ikindi gihumbi gishyire mu kibino kandi noneho nkaryamira igihe nta muyaga numva nta polisi ndarandwana nayo hmm. ngo irampakira rwose mva mu kazi nkiyuhagira nk'abandi ngasangira n'abanange bakambona unyereka amatesite yazanye nkamuhobera yatsinze hmm. nkavuga ntimana kuko ugira neza ubu no ku intore nditegura kuzajya gushimira imana ari kumwe n'abana banjye wawu si wumva hmm. nshaka kujyana oh. abana banjye rwose mu misa yego hmm. bisobanuye ngo uko biri kose nta kimana itakoze nta kitakoze pe ndashimira umwiza rwose rwanda ndawushimira ndashimira abayobozi bambaye hafi n'inshuti zambaye hafi byari bigoranye kugira ngo babe bangarure byari bigoranye pe hmm. uwumbona wese wunzi wese byari bigoranye yego hmm. oh, urakoze cyane ku bw'ubu buhamya utanze hmm. ubuzima bwakomeje kugenda bugenda neza hmm. ubu ngubu noneho mu bijyanye na serivisi za leta ndetse n'ibindi byo bimeze bite ko birumvikana weho umaze kugerageza kureba uko wisanisha n'ubuzima busanzwe utangiye hmm. gusa neza hmm. biragaragara rwose pe n'itoto riragaragara <laughs> eh, byo bimeze bite nta kibazo icya mbere nabashije kuba nakwishyura ejo heza yego turayishyura mu matsinda mhm. ndi wa mama uguza mu itsinda ibihumbi mirongo itanu nkabisubiza n'inyungu yabyo mm. cya kabiri mituweli nayo nta kibazo wawu mm. ni ukuvuga ngo ibintu byose bijyanye n'iby'abana mm. nta kibazo ese ubu ntabwo ugitekereza ukavuga ati kubwo abana banjye harya umwe yamaze kugira imyaka ingahe mukuru afite cumi n'umwe bakubarinda kuzura cumi n'ibiri mu kwa kabiri yego umutoya afite icumi mu rugendo ugira ntabwo uba wifuza ko hari uwo mwagirana urugendo wenda akavuga ati oke uko maze kwisuganya nkamera neza nkabona ko ibintu byose biri sawa mm. ubu noneho aho kugira ngo nongere kujya mu buraya mm. wenda ukavuga ati nashaka umugabo nkongera mwubaka mubonye duhuje ubuzima mm. nta kibazo mm-hmm. ariko atabonetse nakomeza ubuzima nkita ku bana banjye cyane ko ntamubeshya ko ntafite abana namubwira ko mfite abana ubuzima ubwo nyine yaba abibona hmm. namubwiza ukuri mubonye duhuje nta kibazo namwakira hmm. imana yakoze ibikomeye ni ukuri ni ukuri yarahabaye hmm. <laughs> kuko hari igihe ureba ukareba aho wavuye ukareba uko ibintu byari bimeze ariko wareba uko umunsi wa none ubayeho ugashimira imana cyane niba nabibonye neza imyaka itanu Mm. ushobora kuba warayimaze muri ako kazi nayimazemo pe mm. ntabwo nakwihishira mm. nabaye indaya cyane ni ukuri ukaba wagura inzoga nka nkakuyobya ukama amafaranga sinkugarurire byari bigoranye hakabaho ubwo yampa nabwo nkanigendera izo nzoga ntumye sinzizana amafaranga yategamo moto nkagenda ariko naje kwicara hamwe amafaranga nabitse munsi y'uburiri ambere igisubizo ubuzima buri kugenda buba bwiza kurushaho cyane umwana wanjye nawe aragira ati ati mama baramaze ati mama wakora iki ati mama asigaye acuruza mu gakinjiro imbaho yataka inshuti z'akazi bwati dore mama akorera hariya kumva biranshimishije mu bandi babyeyi yesu ufite ishema mu babyeyi n'abandi bose mm, n'abaturanyi ubu usigaye uba hehe mba kagari ka musezero uracyaba aho ngaho eh, nabaga hano muri kadobogo mm. nza kuhimuka njya ku kagari ka musezero kuko hano hari abana b'utubobo mm. b'imbobo batoragura inyuma n'iki basyaga mhm. bari batangiye kujya bantwarira umwana oh. bacunga ngiye mu kagakinjiro bagahita bamuyobya muri cya gihe wari akazi mm. nkabona ni ikosi ni ishuri ndirimo ariko ndavuga ntimana kugira ngo ngume muri iyi karitsiye kandi umwana wanjye ni uwo mwiza rwanda hmm. ariko uyu mwana wanjye abe mayibobo bamufateye ijambo barimfateho kandi nashaka kugenda mu nzira igororotse yego reka nimuke njye ku kagari ka musezero ndebe nibikomeza bizaba ari umwana washatse kuyoba ariko ubu mwana aratuje ari kwiga neza n'amatesite ndakeka agiye yarayatsinze hmm. icyo ntegereje ni biroti yesi mm. imana ishimwe rwose reka twifurize rero kugira ibihe byiza kandi wakoze kudusangiza ubuhamya mm. nizere ko byibura ugira ikintu ubwira abantu badukurikiye mm. abihebye abababaye ndetse na ba bumva ko ubuzima barimo uyu munsi e, bubi ejo butagenda neza icyo nababwiraho icyo nakongeraho kuri abo bantu bihebye ni uko bagerageza bakamberaho intangarugero bakandeberaho bakandeba nanjye ubwanjye ntabwo nari nzi yuko namera gutyo kuko hari igihe bambwiraga kujya gufata imiti nkumva ni ibintu bingoye nkumva mbese n'ibindimo ariko abo bantu niba hari abameze nkanjye inama nabagira ni uko bakwita ku buzima bwabo kandi bagashaka icyo gukora bakakura amaboko mu mufuka bagakora bakumva yuko nabo bakeneye ejo heza mm-hmm. ese hagati aho ngaho uvuze gutyo mm. ubundi iyo wajyaga gufata imiti wumvaga bimeze biti nta kibazo mm. wumvaga nta kibazo ariko nkumva mfite isoni z'abantu bambona ntibarambona banseke ariko abaganga barakuganiriza nkajya kwifata nihisha ariko noneho naje kwisanga ndi umuntu nk'abandi kuko iyo uyikurikije neza nta na kimwe uba mm-hmm. mm. <sighs> ntabwo byari byoroshye mm. yesi reka noneho tugushimire kandi wakoze kubana natwe mm. reka dushimire buri muntu wese wabanye natwe kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kigeze ku mpera wakoze cyane wowe utarakora sabusikarayibu ndagushishikariza gukora sabusikarayibu nawe wayikoze kandi ndagushishikariza gusharinga ikiganiro ndetse ibyakubatse nawe bikubaka n'abandi mm. cawo cawo murakoze